おい棚橋よはい何焦って出てきてんだよお前そんなんでえ明日の太一に勝てると思うな無事復帰戦を終えましたはいでもよく考えてみると復帰戦は1月4日 の試合もそう、だからもう2018年、復帰戦が2回目、もう二度と復帰戦がないように、ニュージャパンニュージャパンカップ、明日サクッと敗者倒して、その先に、ね、行きます。 際リングで動いてみてまたくああこれね少しね時間かかるかなと単なるジャンプと試合の中の動きがまだジャンプ力とシンクロアジャストできてないからもう完全に足はすごい動けるんだけどリング上との動きはまだちぐはぐだから早急に早急に直します 対戦相手として一選手と相対して初めてだと思うんですけど、うん、あいくらねあのこの間大田区の試合が終盤いい試合だったって言っても長年ね俺の中にある太一のイメージっていうのはそう簡単に壊れないから。 油断してるわけじゃないけど、うん、はいあー帰ってきたただ帰ってきたわけじゃないからちゃんと目標を持ってねニュージャパンカップちょっくら優勝し I'll tell you what, the locker room's just a little bit brighter now that Tom is back. I hope he's 100%, I really do. tell you what, the New Japan Cup, I believe Tanahashi and Juice Robinson are in the same uh, same side of the bracket, which, tell you what, Tanahashi, one of my favorite wrestlers, Juice Robinson, one of my best friends. So, uh, you know what? I can't pick between the two of them. I really, really hope that they both go on. One of them goes on to the finals, uh, but there's a lot of a lot of obstacles to overcome. Juice has uh, Udro tonight. He's a tough son of a gun. Cheats a lot. Uses uh, his little stick and stuff. So uh, hopefully Juice can pull out the W. Tana's got Tai Chi somewhere down the road. I hope he hope he wins that one as well. tell you what though, Tana had a knee injury, came back 100%. The knee bug bit me right now, but that's okay because I still got two hands to fight with. So that's what I'll be doing. See you guys tomorrow.